Привет! Сегодня я буду рассказывать две истории, которые произошли со мной за последние три дня. Честно, ролик должен был быть другой, вообще по другой теме, намного интересней, Точнее, даже намного позитивнее, намного динамичнее, чем этот видос, потому что, ну реально, ну произошли эти две истории со мной, я не могу не рассказать. Именно истории будут про мудаков скорее, можно назвать, да, скорее, ну, если эта группа будет, ну я не знаю, про, про дебилов, наверное, это тоже группа. Короче, про придурков. Про людей, которые вообще не одупляют, что они делают. Вот про людей таких тупых, вот знаете, вот как вот я не знаю, с чем сравнить. Умные розетки, умные светильники, умные микроволновки, умные холодильники, умные браслеты. Все умные, один ты, сука, тупой. Я вам сейчас буду рассказывать просто, а вы будете говорить в конце. Э, можете написать в комментах просто, э, насколько вы считаете они тупые по шкале от 1 до 10, к примеру. Что в их голове было, когда они это делали. Что ими руководствовало? пока я делаю причесон. Два в одном. Я делаю прическу, рассказываю, ну а вам как бы еще параллельно визуал рассказываю. Первая история два дня назад. Два дня назад ночь, три часа ночи. А, мы с Сашей, с моим мужем а, пошли гулять, как обычно. Мы гуляем где-то с двух часов ночи до трех, с трех до четырех можем пойти погулять. Гуляем по улице, пока никого нет. То есть вот там тропинка такая красивая есть. С одной стороны лесочек такой, знаете, деревья, такой мини-парк, так сказать. Днем там вообще не пройти. То есть там все время велосипедисты, все время коляски. То есть там нормально не погуляешь. Собачников очень много. Поэтому мы ходим ночью гулять. Вот если именно касаемо этой тропинки, прикольно перед сном пойти погулять. Представьте, ситуация. Вы идете гулять, время 3 часа ночи, вы выходите, и вы знаете по опыту своему, что там никого никого не будет. А если будет, ну там пару человек может пройти за все это время, пока вы идете вдоль этой дорожки. Но не в этот раз, так сказать. Мы очень боимся собак момент еще такой небольшой скажу, предыстория. Мы очень боимся собак, больших собак. Ну, я вообще боюсь больших только собак, а Саша у меня боится вообще любых собых, собак. Пусть это там ручная собака или просто маленькая собачка, он всех боится. Вот, я боюсь только больших. И боюсь я не без повода. Не просто так, я такая вижу собаку и боюсь, ой, собака, ё-моё, как страшно. Нет, это мы есть история. У меня в детстве, э, даже в детстве, в школе я училась, у нас у соседей в частном доме была, были немецкие овчарки. В общем, мы жили в частном доме, да? Были немецкие овчарки. И они были пристегнуты через раз. То есть бывало, что они на цепи, бывало, что они не на цепи. И один раз я пошла в папиной такой толсто, ну такой рабочей э, куртке. Я потеряла резинку какую-то, пошла искать ее за двор. Это была зима. Я иду, вокруг ни души нет. Я иду, значит, ищу эту резинку в папиных штанах рабочих и куртке рабочей. Летит эта немецкая овчарка сзади, огромная. Наверное, ростом вот, вот до сюда, ну не до сюда, вот до сюда, наверное, где-то мне была. Она летит, вцепляется мне в руку, валит меня на землю. Я реву, ору, у меня шок, испуг. Я, короче, в шоках вообще полных. Едет случайным образом каким-то таксист, причем дом этот находится на окраине поселка, на окраине, там вообще как бы глушь и тишь. И получается ехал э, таксист, остановился, отогнал эту собаку, закинул меня в машину, довез до дома. С тех времен я огромных собак очень боюсь очень боюсь. Как бы вот вам небольшая предыстория, да? У меня детская травма, так, дескать. Детская травма больших собак. Саша, значит, у меня боится вообще всех собак. Ну, в общем, дабы э, чувствовать себя намного увереннее, мы купили два перцовых баллончика. Еще... Ой, ой, ой, полетели резинки. Купили два перцовых баллончика от собак специально. У Саши он всегда в кармане. Мы выходим гулять, значит, видим, мужик выгуливает собаку, выгуливает собачку. Мы обходим его с его собакой вокруг в радиусе, наверное, 10 какой то в радиусе, наверное, 20 метров. А он нам в это время, значит, на улице вообще никого больше нет. И он такой, ребята, да не бойтесь собаку, собака добрая, типа, это девочка, не бойтесь. Мы такие, да нам пофиг, она вообще без, без намордника, здоровая, короче, прикиньте. И он такой с ней, это, не бойтесь, типа. Мы такие, в смысле не бойтесь, чел? Во-первых, если мы обходим, значит есть причины. Во-первых, она у тебя не в наморднике. Раз. Раз. Во-вторых, если мы обходим, значит, есть причины, значит, мы боимся. И, и вот то, что ты говоришь «не бойтесь», это нам ничего не даст, что ты говоришь «не бойтесь». Мы боимся, значит, мы обходим. Типа логика, да, Л? окей. Казалось бы, да, все, все хорошо. Мы прошли, обошли его, пошли по этой тропинке. А дальше, значит, мы погуляли, дошли до места назначения, вот докуда мы доходим, до определенного места, идем обратно по этой же тропинке домой. Идем обратно, этот мужик до сих пор со своей собакой. То есть он тоже там где-то гулял в начале этой тропинки. А чтобы вы понимали, тропинка-то, почему мы ночью гуляем по этому месту, тропинка там только для полутора человек предназначена, то есть там очень узкая дорога, там один, велосипед, э, один велосипедист не разъедется с двумя людьми, идущими вот по этой тропинке, то есть она вот прям чуть-чуть вот. И если мы пойдем по этой тропинке, мы тупо не разойдемся с этим мужиком, и собакой. То есть нужно будет обходить более вот прям ровень в ровень с такой огроменной овчаркой. Нафиг надо, да? Страшно. Мы обходим через тропинку по траве. То есть там у нас вообще и ежики в этой тропинке, и змеи периодически. Нам по траве было безопаснее пройти на тот момент, нам было спокойнее там пройти, нежели пройти мимо той собаки с этим мужиком. И мы идем, значит, по этой траве. А мужик начинает идти с этой собакой в ту сторону. Мы идем по этой стороне, чтобы вот поняли, обойти. И он идет по тропинке, типа, и мы не можем вернуться на эту троп... Э, на дорожку-то. Мы идем по траве, типа, чтобы их обойти. А они идут по дорожке дальше, они начали идти. Короче, тоже вместе с нами. А мы хотим уже вернуться на дорожку, а мы не можем, потому что он идет вместе с нами параллельно, короче, по этой дорожке. И такой нам говорит, не бойтесь, не бойтесь, типа, это девочка. Мы такие, я такая говорю, все равно, типа, боимся. Просто, ну, ты видишь, что боимся, просто встань, отверни собаку, там, я не знаю, тем более ты не по правилам выгуливаешь даже. Просто видишь, что мы прям, блин, по тропинке уже, да, по, по траве уже идем, чтобы обойти. И он просто начинает, вот вообще ничего не предпринимает, ему пофигу. Он просто нам э, словами начинает объяснять. Да нахрена нам словами объяснять, чел? Это полный трэш. Мы уже, значит, я, у меня, короче, уже ноги початываются, еще плюсом я ну, не могу бегать, тоже есть причины, по которым я вообще сейчас не могу бегать, я могу только ходить пешком. Вообще не смогу, даже если мне инстинкт самосохранения сработает, я не могу бежать, то есть вообще никак. У меня там с колена проблемы, в общем, я могу вам рассказать когда-нибудь в каком-нибудь ролике. Ну, в общем, э, если вам интересно, пишите в комментах, э, там очень долгая история, очень тяжелая. В итоге мы по траве обошли этого мужика с собакой, и он просто берет, вдумайтесь, он берет, отцепляет свою собаку, кричит нам, либо не оборачивайтесь, либо обернитесь, типа, не, то ли не бойтесь, короче, что-то он такое кричит. И просто мы поворачиваемся назад, оборачиваемся, и на нас летит вот этот пес здоровенный. Я от безвыходности просто, от испуга, закрываю глаза, вот так, зажмуриваясь просто. Я, знаете, вот картина, страшно, нас трясет, я поворачиваюсь, и кадр, который я вижу, просто вот так вот собака летит просто летит. И я, закры... я такая пш, закрываю глаза. Оказывается, в этот же момент Саша берет баллончик из кармана от собак, пшикает в нее прям в лицо. Она резко пугается и убегает обратно. Все. После этого ни собака, ни чел вообще ничего не говорит. То есть вот этот мужик, он увидел, что что-то мы сделали, то есть мы оборонились, что собака просто стартанула обратно. Это не ручной песик, это здоровый пес. Я понимаю собачников, да, и... но ты имей совесть. Ладно, ты просто, даже не ладно, это уже недопустимо. Типа, ладно, окей, ты идешь с этой собакой играть, гулять, да? Ты идешь с собакой гулять без намордника и даже без поводка периодически. Ты берешь, оцепляешь и что-то говоришь, вероятно, явно не просто так побежала на нас. То есть ты отцепил ее и что-то сказал, вероятно, что она на нас побежала. А что бы было, если бы не было баллончика? вопрос. И эти, и эти люди думают, что как бы да, это моя собака, она меня не трогает, значит она не тронет никого. Она живет с тобой с самого детства, ты за ней заботишься, за этой собакой. У вас там куча всего в жизни происходит, она уже как член твоей семьи, Ох, понятно, вообще ничего против не Ну как вы Бля, у меня аж расческа улетела под стол. Вот еще момент. Была у нас собака во дворе у родителей. Тоже она такая была хорошая. Она прям добрая-добрая. Пока в один прекрасный момент не напала на папу. Папа не упал, э, она его не потащила. Он не упал там, не, не подскользнулся. Чуть, и руку себе перелом заработал. И собака чуть его не загрызла наша. Нормально, блин? Вот так вот. Ваша собака – это ваша собака. Вы можете дома с ней обниматься, бегать, играть, что угодно делать. В общественном месте, если она огроменная, будьте, блин, будьте добры, одевайте ей намордник. Или хотя бы, если вы выгуливаете без намордников, без нифига, не надо на людей, людям пытаться доказать, чтобы они не боялись. Это же бред какой-то. В следующий раз, если кто-то так же будет себя вести, по-тупому, Нужно, я, короче, скажу, у нас перцовый баллончик. Если вы сейчас свою собаку отсюда не уберете, или она ко мне подойдет, я пшикну баллончиком перцовым. А если вам есть чем поделиться со мной, если у вас есть какие-то истории, какие-то свои... Вообще у каждого есть свои мысли на этот счет. Вот вы что думаете по поводу собак? Мне прям жалко было, серьезно, вот прям вообще. Ну а что поделать, если тупоголовый мужик? ничего не поделать, вообще ничего не поделать. Ты хотелось бы почитать ваши мысли. Вот, комментарии, пожалуйста, открытые всегда для вас. Все. Вау. Вау. Вау. Вау! Вот что получилось у нас. Такие косички. Завтра я их с утра расплету. У меня будут симпатяшные кудряшки. <laughs> Вот. Все, спасибо за просмотр. Всем пока!